sa mga Kagsabegan! So, araw kami sa barangay Takbuyan. Takbuyan? Takbuyan Residence o Babahay. Takbuyan? Takbuyan. Takbuyan Residence. So, mga na rin sang may maayong nga, ah, tagipusuon, mabubon, kag, higit sa lagat, may takot sa Diyos. So, yun. So, start tayo. So, pasok tayo sa loob. Yan. So, tara na. Mag-start na tayo. So, tara. Don't forget to like, share, and subscribe. The bigger Azernas. Hello. Nang may aga. Nang pwede parang bulig na. Ay, nalipang ko yung ilo. Na kahit tayong bulig isang gamay lang. Eh, panduwa lang kung sa akin. That's not my word. That's why I don't want to have a record of being scandalous. Or... Or freedom. Ang gamay lang. Ang pila lang. You're just sorry you got caught. Ano yung ano lang? Ano yung ano lang? It's a choice. It's not a mistake. And you, no, as my no, husband, no, no. loyalty is your right. Pwede ka gwa nang? Pwede ka gwa nang? Ha? Tagalog ilo? Tagay na Milo. Paano ka muna kalambot? Eh, tag may ano kami daw, may parente kami daw. Ay, nilalam ka tinablan na. na. Pareho sa akin. Social <laughs> experiment tayo na. Ata ang camera. YouTube din sa Black Diamond. Sa iyo na kay. Ay, salamat na po. Tawag. Ibalik kayo naman. Iba na. Wow, Pero makita sa kanila yung ano. Ano yung na? G. ato wala sa camera. Ay. Kaya ka may mayo pa nga ano. Pag-ipos mo. Ay, aga pa. 100. 110. Ay, hindi ko painahilo ba? Oo, oh, siyempre, makadugtog. Ano yung sa experiment? Ano yung mga boss? Ganun yung mga taga-takbo Ano yung mga taga-takbo yan? <laughs> Hi, thank you. Thank you. Bangit. Kasi nakabalik kami na. May, may atag lang kami sa ah, Thank you. Bye. <laughs> Ah.